экстрим. Что же это? Когда адреналин заполняет каждую клеточку твоего организма. Сердце бешено колотится. Настолько быстро, что кажется оно выскочит из груди. И океан эйфории при удачном окончании испытания. Так что же такое? стрим. Понятия не имею, но это круто! подборка самых экстремальных и страшных аттракционов в мире. Поехали! Карусель Insanity The Ride. Аттракцион расположен на крыше башни Стратосфера, Лас-Вегас, США. Представляет собой огромную механизированную руку, на кончиках пальцев которой располагается сиденье для экстремалов. Когда вы займете свои места, рука слегка приподнимет вас и перенесет за пределы крыши. То есть вы будете висеть на высоте свыше 270 метров над землей, а дальше она просто раскрутит вас по часовой стрелке на весьма приличной скорости. Аттракцион Экскрим. На той же крыше башни Стратосфера располагается и этот аттракцион. Это открытая тележка, примерно такая же, как на американских горках. Но главное отличие в том, что Экскрим не прокатит вас по кольцевой железной дороге, а просто будет пытаться сбросить вас вниз. Тележка, которая находится за пределами крыши, разгоняется и едет прямо в пропасть. Никаких ограждений нет. Все останавливается в самый последний момент. Жуть! Не правда ли? Аттракцион «Гигантский каньон» Вы любите качели? Да чего я спрашиваю? Все любят качели, но только не эти. Это, пожалуй, самые высокие качели в мире. Установлены они на краю обрыва на высоте 400 метров над рекой Колорадо в США. Их размах достигает 112 градусов, а скорость, с которой они мчатся вниз, составляет аж 80 километров в час. Круто! Тауэр или зона свободного падения. Этот аттракцион расположен в штате Огайо, город Парамаунт. Представляет собой платформу с рядом сидений, которые медленно поднимают вас на 100-метровую высоту. Достигнув вершины, она поворачивает вас лицом вниз, заставает на мгновение, словно дает время подумать, подписались ли вы на мой канал или нет. После стремительно бросает вниз со скоростью 100 км в час. Рогатка Слингшот. Сколько забавных роликов на просторах Ютуба есть об этом аттракционе. Где люди то истерически смеются, то в ужасе орут, то попросту теряют сознание. Смех да и только. Рогатка расположена на Кипре, Греция. Всего за пару секунд вы испытаете космические перегрузки. Вас подбросит на 35 метров вверх, а затем стремительно потянет вниз. И так несколько раз. Это может быть шанс для вас стать мимасиком. Дерзайте! Горки Такадыш. Этот аттракцион попал в книгу рекордов Гиннесса, как самые быстрые американские горки в мире. Он преодолевает 1000 метров за 1 минуту и 52 секунды. 7 мертвых петель на скорости 100 км в час. Сумасшедший выброс адреналина вам обеспечен. Ну и наконец, в Big Shot. Пока я искал информацию для видео, мне показалось, что самые экстремальные аттракционы расположены в Америке, в Лас-Вегасе. The Big Shot не исключение. Самый высокий аттракцион в мире расположен на той же крыше башни стратосфера. Представляет собой раму с установленными на ней крестами, которые двигаются вдоль шпиля, расположенного на верхушке крыши. Пламя словно стреляет в небо, а после резко бросает вниз. Это продолжается несколько раз. Я думаю, такой аттракцион вытряхнет из вас все плохое настроение. Это была моя подборка самых экстремальных и страшных аттракционов в мире. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Жмите колокольчик и вы будете первым, кто узнает о моих новых видео. А я желаю вам огромной удачки, хорошего настроения и суперского августа. С вами был Макасинка. Пока!